басшысы қасым жомарт тоқаев мырза жаңа қазақстан құрамыз деді бәріңіз естідіңіздер әділетті қазақстан құрамыз деді жаңа қазақстан жаңа тұлғалармен құрылады ескі тұлғалармен жаңа қазақстан құрылмайды ал жаңа қазақстанды құру үшін жаңа тұлғалар келу үшін осы жаңадан өзін өзі ұсынып жатқан партияларды емес мінекей осындай өзін өзі ұсынып жатқан тұлғаларды біз қолдауымыз керек кеше еліміз тәуелсіздік алған кезде нұрсұлтан назарбаевтың ең алғашқы сапары білесіздер ме қайда болды ең бірінші мына біздің торғайға келді біздің торғайға келді ол жақта нағыз азаматтардың бар екенін нағыз қырандардың мекен екенін білгендіктен біздің торғайға келіп ат басын бұрып ақсақалдардың батасын алып кеткен ал Қадырбен дағай, содан кейін біздің торғай сөгілді ыдырады қазір мына биліктің ең үлкен қателігі сол торғай облысын жапқаны торғай облысын жапқаннан кейін біз қазір үдере өсіп астанаға келіп мына сіздер жинап отырғанда себебіміз сіздерге арқа сүйегеніміз осы астанаға сол торғай ыдырағаннан кейін арқалықтан торғайдан амангелдіден амантоғайдан қызбелден тоқанайдан албыркөкеттен бар ғой осы жерде отырсыздар ғой мінекей бәріміз осы жерге көшіп келдіңіздер осы торғайда жүрсіздер бізді қолдайтын тек қана сіздер сіздерден басқа ешкім қолдамайды жан ашымастың басы ауырмас дейді біріңді қазақ біріңді есіктің бәрі бос дейді құрметті торғайлықтар мына шыңғыс ханның он басы жүз басы мың басы деген қағидасын білесіздер ғой міне қазір сіздер мына жерде жүз адам отырған шығар осы жүз адам он танысына айтса осылай осылай жалғаса берсе біз көмегіне не береміз а біз өзімізді өзіміз насихаттап өзіміз үшін өзіміз шырылдамасақ біз үшін кім шырылдайды жөн ба ал мен неге әрекет етті ерікпеске неге бір идея үшін бір мақсат үшін неліктен бәріміз басымызды құрап неге алға қарай жылжымасқа кезінде мынау біздің ә, алашордашылар кешегі мынау ахмет пен міржақыптың өзі қазаққа қаншама қызмет қылып кетті айналдырған торғайды тудырған екі перзенті біреуі оян қазақ деп ұран жазып кетті сол міржақыптың оян қазақ деп жазып кеткен ұраны қазіргі әзірбайжанның әзербайжанның түрігін кәдімгідей үлкен бір программаға айналдырып отыр мына қазір ахмет байтұрсынұлы кеше ғана мына қазақтан депешік көріп артында аңду болып қаншама зардап шеккен сол біздің атамыз қазақтың әліпбиін сызып кетті екі ақ перзенттің істегенін біз осы жерде отырған жүз адам істей алмаймыз ба не сол үшін қадірмен жерлестер қадірменді ағайын жүрген жерлеріңізде насихат айта жүріңіздер билік біздің облысымыз жауып осы торғайға көшірген екен осы жақта сайлау болып жатқан ол біздің пайдамызға сондықтан да мынау өзіміздің өңірден шыққан батыр секеновке сайлау қарсаңында өз дауыстарыңызды беру асық етеді сонымен қоймай басқа адамдарға да өз насихаттарыңызды айта жүріңіздер таныс тамырлас туыс біліске бәріне түгел айтыңыздар қазір мына біз сіздердің қолдауларыңызға зәру болып отырмыз халық сұраса хан түйесін сояды дейді мына ел еңіремеген балаға жыламаған балаға емшек жоқ дейді қазақ төтесін айтқан кезде солай енді отыз жыл күттік отыз жыл шыдадық отыз жыл үндемедік аяқ жата сол жата жатқан тастың астында су бармайды дейді ағайын егер де біз болашағымыз жақсартқымыз келсе елімізді өркендеткіміз келсе біз өзіміз әрекетімізді жасауымыз керек қазір мына арқалықта құс асырап тауып өсірші астанаға жұмыртқасын әкеліп сатамын деп ойласаң мына астанаға жеткенше бүкіл жұмыртқаң жарылқап банкрот боласың жүретін жол жоқ қой өйткені бізде кейбір ауылдарда су жоқ кейбір ауылдарда интернет жоқ әлі мектептің мәселесі дұрыс емес е ана торғайдағы кейбір ағайын зарлап жүр біздің ауылға көшіп келіңдерші бес сиыр береміз қой береміз жиырма жылқы береміз ауылды көтерейік деп жатыр біз өліп бара жатырмыз біз өліп бара жатырмыз біз бәріміз астанаға келіп көшіп алсақ біреуіміз алматыға біреуіміз астана біреуіміз көкшетау петропавловск павлодар қостанайда бүкіл қазақтың бәрін қалаға жинап алсақ не қыламыз біз сонда ауыл деген қазақтың алтын қазіргі алтын бесігі діңгегі қалып сақтауымыз керек өздеріңіз астанада болғандарыңызбен мына кеше чатта бір жақсы комментарий жазылды жақсы бір ой жазылды сіздер бәріңіз астанада отырғандарыңызбен қара шаңырақтарыңыз бауырларыңыз құда жекжаттарыңыз сол әлі шейін торғайда отыр әлі күнше торғайда отыр біз торғайды түлетуіміз керек торғайдың жағдайын жасауымыз керек біз торғайдың туризмін дамытуымыз керек ол үшін түрлі түрлі үлкен үлкен еңбектер атқарылуы керек ал оның бәрі мына сіздердің көмектеріңізсіз болмайды ағайын ол сіздердің септіктеріңізсіз істелмейтін дүние жалғыз анау сөз бар ғой қанша батыр болса да жауға салма жалғызды дейді қанша сұлу болса да қойныңа алма дейді сол сияқты қазір батыр секен бір басы жүріп не істей алады батыр деген кім қазақ батыр деп кімді айтқан батыр деп ер жүрегіміздің қайсарына айтқан шығар деп ойлауыңыз мүмкін батыр дегеніңіз артына мың азамат ерткен адамды қазақ батыр деген ал неге біз батыр секептің артына қазір мың болып құпта салмаймыз кеше мұна мына біздің өңірге барып бір партиялар өздерінің уәдесін беріп төк ойбай бүйтеміз жарылқаймыз керемет мына жолдарын салып береміз әйтеміз отыз жыл болды солардың тізгін ұстап отырғанына сол ана қазір кезінде мынау мәжілісте пәленбай рет депутат болғанда ұялай қарамай қайтадан депутат болғысы келіп отыр а сол кезде осыған дейін істесе қайда қалыпты солар айтса аузын біреу жауып па істесе біреу қол аяғын байлап па әрекет еткен жоқ ал оның бәрін жүзеге асыру үшін ең бірінші адамға мінез керек мінезді адамға ешкім пара бермейді мына қазақтың түбіне жететін жемқорлық мінезді адамға ешкім пара бермейді ешкім жағымпазданбайды бетіне ашық айтады және оны қабылдамайтынын біледі сондықтан да біздің ұранды білесіздер мінез көрсетер кез келді біз құран құр айтып отқан жоқпыз мінез көрсетер кез келді ағайын халықпен бірге барамыз билікке мына батыр аға мәжіліске өтсе мына отырған әр әр әрқайсыларыңыз сол мәжіліске барды деген сөз сіздердің үндеріңіз сол жаққа жетті деген сөз сондықтан да бұл ұлы іс ұлы іс қазір сіздер ойлауларыңыз мүмкін бір келдік екі келдік ой ештеңе шешілмей жатыр ары қарай не болады деп ағайын мың рет жиналамыз керек болса кешегі өліп кеткен қазақтардан біздің қай жанымыз артық елдің ертеңі үшін еңбек еткілеріңіз келсе біріңіз мың жиналуымызға тура келеді қайта қайта келуімізге тура келеді қайта қайта айтуымызға тура келеді ермеу керек еңбек ету керек ел үшін ертең үшін бұның бәрі мына балаларымыздың қара көздеріміздің болашағы үшін біз қашанғы квартирада жүре береміз біз қашанғы пәтер жалдап жүре береміз е мына жерде ағайын қазір кейбіреулер тамақ қазір береке алып жатқандар бар шығар құдай біледі елу дамыған елу мемлекеттің құрамына кірген қазақстанның халқы тамақты кредитке алып жеп отырмыз кешегі көшпенділердің халқы етті мына көшелерден сатып алып отырмыз ойлаңыздаршы бұның бәрі қаншалықты дұрыс ауылды өлтіріп жатырмыз ауыл мал шаруашылығы сөніп бара жатыр толған парақорлық толған жалған уәде жалған ұран өзгеріс жасайтын кез келді билікке осындай батыр екенін ағамыз сияқты мінезді тұлғаларды жіберуіміз керек баруы керек елдің өзгеруі үшін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 қазақ кезет шынайы шын саяси ютуб арнасына тіркеліп лайк жүрекшені аямай лайықты басып ұшаны соғуды ұмытпайық